बसमीम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक वीडियो कैसे डाउनलोड करते हैं चलिए आए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम जाए किए सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र क्रोम में चले जाएं फिर वहाँ से आप ऐप में चले जाएं ऐप में जाने के बाद आपने नेक्स्ट जाना है वेब स्टोर में तो ये वेब स्टोर पर आप चले गए यहाँ पर एक्सटेंशन से यहाँ पे आप टाइप करें सोशल वीडियो डाउनलोडर इस पर आपने जाना है और ये जो सोशल वीडियो डाउनलोडर पहला है जिसकी रेटिंग फोर स्टार है और तेईस हज़ार सात सौ अठानवे यूज़र इसे इसमें इस्तेमाल कर चुके हैं अपने क्लिक टू ऐड क्रोम कर देना है ऐड एक्सटेंशन कर देना है और वेट करें ये आपकी एक्सटेंशन ऐड होगी ये आपके पास आ गया उसका साइन अब आप चले जाएं अपने फेसबुक अकाउंट पे ठीक है और यहाँ पे आप जो भी वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप कर लें जैसे मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड हमारी पीएसएल की टीम है उसकी कोई मैं वीडियो डाउनलोड करता हूँ और यहाँ से मैं ये वीडियोस पे चला गया और यहाँ पे लेट्स सपोज मुझे ये वाली वीडियो डाउनलोड करनी है तो क्लिक करें ये प्ले होगी ये वीडियो ये इसे पॉज कर दें ये डाउनलोड के बटन पे क्लिक करें ये आपकी वीडियो आ गई अब ये आपके पास ऑप्शन है या एसडी कार्ड एसडी ठीक है जिस तरह आप जो सी जिस लिंक पे भी क्लिक करेंगे तो वीडियो डाउनलोड हो जाएगी और ये देखें ये आपकी वीडियो डाउनलोड होना शुरू होगी ये वीडियो डाउनलोड होगी हम इस पर क्लिक करके इसे प्ले करके चेक कर लेते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करें और कमेंट में उसकी रीज़न लिख दें आपका बहुत शुक्रिया मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़